huu wa 2022. Kuna wa, wasanii wingi ambao wamewekwa kama msanii Diamond Platinum, Harmonize, Eddie Kenzo, Medi, Zuchu na Nikita. Wewe unadhani ni msanii gani ambaye atakuwa msanii kidedea katika uh, tunzo hizi, huku wengine wakisema kwamba huenda msanii Harmonize akawa msanii namba moja kati ya mwaka huu au msanii Diamond Platinum. Mimi sitaki niongee sana, nataka wewe ikiwa shabiki wa msanii Harmonize au shabiki wa Diamond Platinum, uende kupiga kura yako na umfanye msanii Harmonize au Diamond Platinum awe msanii namba moja kwa mwaka wa 2022. Thank you.